در مورد اومدن با ویزای افتو بگو که اینجایی و دیگه به هر حال آقا هم یه ساعتهای زیادی در روز نیست و خودت اینجا تنهایی در مورد چالش هایی که اوایل داشتی چیکار کردی به این چالش ها غلبه کردی الان چیکار میکنی با افتو اومدن تقریبا فقط اومدنه یعنی افتو داشته باشی هیچی نداره این یه که همه باید بدونن وقتی که میخوای با ویزای F تو بیای باید بدونی میخوای تو آمریکا کار کنی اگر شما تو ایران درس کنی باید بدونی میخوای apply کنی از قبل آماده باشی امتحان بدی apply کنی پذیرش بگیری ولی اینکه با F2 بیا اینجا تو خونه باشه خیلی سخته مخصوصا چندین سال اوایلش خیلی سخته چون شما هیچ کاری نمیتونی بکنی یعنی زبانت هنوز اونقدر راه نیفتاده هر چقدر که زبانت خوب باشه شما تافل بالای صدم داشته باشی حرف زدن خیلی فرق می‌کنه. connection برقرار کردن خیلی فرق می‌کنه. پس به راحتی نیست که بتونی بری بیرون خودت خرید کنی اینجوری نیست علاوه اینکه اون طرفی که باهاش اومدی هم وقت نداری که مرتب همراه تو باشه این سختی داره شما باید حتما بدونی میخوای چیکار کنی اگه ندونی اینجا خیلی اذیت میشی با F2 افتو اجازه کار نداری، f تو بیمه نداری f تو هیچ کاری شما نمیتونی بکنی فقط اومدی اینجا این یه نکتهشه در نظر بگیرن روی افتو بودن هزینه های بسیار زیادی داره اگه شما کوچکترین مریضی بشید چند هزار دلار برات هزینه داره من خودم یه مریضی خیلی خیلی ساده عواری که اومدم پیدا کردم فکر کنم بیش از 4 هزار دلار بیل برای ما اومد یعنی بیمه نداری اف تو دیگه بیمه اینکه بخوای خودتو بیمه, بیمه کنی که اونم برات هزینه داره وقتی که اف میای یه نکته خیلی مهم اینه که قوی بیای پخته بیای یه کشور دیگه است یه فرهنگ دیگه است همه چیز فرق میکنه مامانت نیست بابات نیست هیچ کس نیست هیچ کسی نیست که تو بخوای آقا شکایت تو به اون ببری خودتی و این خونه خودتی و این خونه واده و یک نفری که درستی که من بهش تکیه کردم اون هم به من تکیه کرده خودت باید یه تکیهگاه باشی خودت باید زندگی رو نگه داری باید همه چیز رو فکر کنی دیگه اون کسی که باهاش اومدی فقط درس درس درس چون یا حالا تی ای یا آر ای اون دانشگاه است کل این زندگی با توه باید فکر کنی سرچ کنی بگردی پیدا کنی اصلا این کشور چی میخواد چجوری باید توی زندگی کنی بعد حالا چارچوب پیدا کردی روش برنامه بریزی که چجوری تو این چارچوب زندگی کنی اینجا بخوای بیا دیگه مامانمو میخوام گریه کنم و اصلا هیچی حالا ما اولش همه میگن هانیمون و میگذره چون اینجا جذاب تازه وارد شدی اون میگذره از ماه دوم سختی شروع میشه گریه میکنه آدم دلتنگ میشه آدم ولی باید بتونی غلبه کنی دیگه یعنی اینجا جا میفتید اوایل سخته چند ماه سختی داره شاید بعضیا چند سال سختی بکشن ولی اگر که تصمیم میگیرن با افتو بیان بدون ترسی اصلا ترسی حالا اگر که کسی برنامه داره برای پذیرش گرفتن از خارج و اومدن و متعهلم هست یعنی یک نفر افتو میشه و باش میاد قطعا این برنامه آنی اتفاق نمیافته یک سال دو سال سه سال وقت میبره تا بیاین از روزی که استارت میشه من برای سال آینده apply کنم یا برای دو سال دیگه apply کنم الان برم امتحان تافل بدم که تا یک سال دیگه تافل هم آماده باشه بعد این یعنی دو سال حداقل طول میکشه پس شما دو سال زمان داشتید و تو این دو سال اون کسی که F2 میخواد باشه حتما باید رو بحث زبان انگلیسیش کار بکنه ما اگه F2 داشته باشیم که مشکل زبان داشته باشه مشکلاتی که شیدا گفت دو برابر نمیشه ده برابر میشه قشنگ ده برابر میشه F2 که میاد اینجا محدودیت کار داره اجازه کار نداره محدودیت بیمه داره محدودیت خیلی محدودیت های زیادی داره و اینکه در جامعه نیست درسته چرا چون 1 که میره دانشگاه با بقیه در ارتباطه این باعث میشه که F2 یه خورده افسرده بشه یه خورده ارتباطاتش کم باشه اگر به دلیل اینکه زبان انگلیسی اون F2 کسی که رو F2 هست هم ضعیفه به این دلیل هم یه قدری بیرون رفتن گشتن تو دانشگاه اومدن با مثلا دو نفر صحبت کردن هم نتونه برقرار بکنه همه مشکلات براش سنگینیش چند برابر میشه یعنی خیلی زودتر خورد میشه F2 بایستی یک برنامه برای ادامه تحصیل داشته باشه اینو همش فکر بکنه حتی اگر تحصیل رو بوسیده گذاشته کنار به هر دلیلی باید برنامه برای ادامه تحصیل داشته باشه که بتونه وقتش رو پر بکنه که بتونه تحصیل اول که به خودش شخصا کمک میکنه برای ساختن آیندهش همه اینا رو میدونیم ولی اگر بخواد تمام وقت توی خونه باشه تا تحصیل شوهرم تموم بشه تا تحصیل همسرم تموم بشه من تو خونه حالا فاندمون کافیه میتونیم زندگی کنیم ایشون به مرور در طی زمان افسرده میشه خیلی از چیزهایی که داشته رو از دست میده خیلی از ویژگی مثبتی که داشته رو از دست میده چراشون نمیتونه خودش رو بروز بده توی این جامعه و تنها راهی هم برای زوجهای دانشجویی که میان برای اینکه خودشون توی این جامعه بروز بدن اولین گامش ادامه تحصیله اولین گامش ادامه تحصیله حالا شیدا هم دقیقا بر... برای این اساس شیدا اصلا برنامهش از قبل داشت برای این اساس و بقیه زوجایی که ما میشناسیم الان اومدن اون افتویشون که حالا یا آقا یا خانوم اپلای کرده و دقیقا میخواد این کار رو بکنه برای رشد شخصیتش خودش و برای برون رفت از شرایط F2 که یه جا محصوره یه جا گیر افتاده به نظر میرسه باید این کار رو بکنن خب آقا مسلم شما بله. خودت بگو والا من که دیگه شرایط هم میدونی من خب فعلا که جو دارشون نیستم چون با خب، ویزای F2 اومدم به عنوان همراه پریسا بعد دارم دنبال پذیرش گرفتن دیگه حالا میخوای پذیرش بله من چاره که ندارم اینجا که اجازه کار نداریم <laughs> درسته بعد از هم موضوعش مخصوصا حالا تو رشته ما که حتی اگه خیلی هم ممکنه آدم تو کار خودش حرفه‌ای هم باشه مثل رشته دیگه اصلا راحت کار پیدا نمیشه رشته تو رشته نفت که مربوط به حوزه انرژیه رشتهتون نفت رشتهمون نفته بله که شامل تحریم هاست دیگه حتما حتما باید یه مدرکی مرتبط با دانشگاه آمریکا داشته باشیم دیگه از یکی از دانشگاه اینجا که راحت تر بتونیم حالا پیدا کنیم خب از این شش ماهی که اینجا بودید و اجازه کار نداشتید و خب هنوز هم برای تحصیل آماده نبودید تعریف کنید چطور بود یعنی مثلا به نظرتون چطور گذشت چطور گذشتنش که کلا این وضعیت بلا تکلیفی که وضعیت خیلی خوبی نیست واسه احساس بلا تکلیفی آره خب مثل کسی که حالا اگه من تو ایران بودم و apply میکردم مثلا و قصدم ادامه تحصیل بود حالا توی مدتی که بودم مثلا مشغول یه کاری بودم یعنی احساس نمیکردم که به بطالت داره میگذره ولی اینجا من البته باز ایامی رو درگیر امتحانات زبان بودم دیگه تافل و GRE e و این داستان که حالا بعد از اینکه از اونم اصطلاح خلاص شد قضیهشون دیگه حالا درگیر خود پروسه apply هم دیگه که اونم خودش خود شما میدین دیگه تو ای داره دیگه استاد یه روز قول میده دو روز دیگه میزنه زیر قولش نمیدونم یه روز امیدوار یه روز ناامیدی خالص به صد تا استاد ایمیل میزنه یکی جواب میده کلا این حسا خب به خورده چیز دیگه از یار سختش میکنه ولی خب امیدواریم که انشالله بشه یه چیزی که خیلی به مسلم استرس میده یه موقعی فکر میکنه خب اگه جور نشه آره آفرین چی میشه بعد دوباره یه سال دیگه همین آره این یعنی من تنها چیزی که بعضی وقتا این به فرشته میگم اگه من اینجا پذیرش نگیرم ممکنه برگردم ایران مثلا حداقل برم اونجا کار کنم ولی خب این چیزا هست یعنی اگه امسال نشه چاره دیگه نیست یعنی ترم بعد نشه ترم بعدش یعنی من باید بعد بزنم که اینجا بالاخره یه پذیرشی اونم پذیرش با فاند نه حالا پذیرش که خودمون لازم باشه از کی به خودمون هزینه‌شو بریم تو هزینه‌اش خیلی بالاست این داستان کسایی که با افتو میان دیگه حالا یه وقتایی هست اینجا با... داریم کسایی که افتوشون خانومه حالا بچه هم دارن مثلا حالا سر خانمش با بچه گرمه حالا نمیخوادم کار بکنم و خب واسه من دیگه از این خیلی فهم یعنی یه جوری پذیرش گرفتن حیاتیه حیاتیه آره اینه که هر جوری شده من باید پذیرش رو بگیرم انشالله این قضیه بلا تکیفی همینش بده که همین که پریسا بود <laughs> که هر روز یه فکری به ذهن آدم میرسه دیگه اگه نشه من چیکار کنم برگردم ایران برم نمیدونم یه کشور دیگه کار کنم برم نمیدونم یه جایی که بتونم کار کنم حداقل اگه درس نمیتونم بخونم حداقل کار بکنم یا نمیدونم برم اینجا یه کاری رو به صورت چه میدونم یه کاری که اجازه چه میدونم بتونم خودم به صورت سلف امپلوید به صورت کار آزاد مثلا بکنم کاری که خیلی آدم ممکنه انجام بدن اینو که اونم ریسکه دیگه بالاخره از اینجور فکرام یه سراغ آدم تو این ایام خب این که کار نمیکنی چه اشکالی داره مثلا خب استراحت کنید این مدت خب آدم یا باید کار بکنه یا درس یا وقت که میگذره یا باید به ثروت آدم اضافه بشه یا به علم آدم اضافه بشه <laughs> هیچ کدوم این اضافه نشه یه خوده آدم احساس طلعت میکنه حالا میگم اگه کار میکردم این مشکل رو نداشتم یعنی که به ما اجازه کار میدادن به عنوان کسی که همراه میاد خب میرفتم دنبال یه کاری کار پیدا میکردم هرچند واسه من ادامه تحصیل مهم بوده ولی خب حالا شاید به این زودی فکر نمیکرد اصلا گفتم من چند سال برم کار کنم بعد مثلا بیام پی اچ بخونم ولی خب حالا که تو این وضعیت هستم دیگه چاره ندارم دیگه یعنی مثلا که داره میگذره چون هیچ کاری هم کنم الان اولا حتی که یاد گرفتم داره از ذهنم میپره یعنی اگه دو روز دیگه واسطی بیا بیا فلان یه مصاحبه باز بکنم مثلا در مورد رشته خودت اولا داره همه چی فراموش هم میشه هم خود سواد تئوریش هم عملیش مثلا که میدونم کاری که کردیم میگم یعنی یه روزی دقیقا تو اوج امیدواری هستی یه روزی تو حزیز ناامیدی <laughs> یعنی هی تو این قضیه خلاصه نوستان هی میاد کم و زیاد میشه درسته تا یه روزی حالا بشه یا نشه درست میشه نگران نباشید <laughs> <laughs>